Edoardo Dalmonte. Monte. I'm half Italian, half English. I grew up in Belgium. Uh, I speak Italian, English, French, and my Spanish is okay. Euh, bonjour, je suis Daniel Mirski. Euh, je suis français. Euh, je travaille pour l'unité française de la traduction euh, ici au Parlement européen. Et donc ma langue forte, euh, c'est le français. ensuite, c'est l'allemand. Et euh, je traduis aussi euh, de l'espagnol. Et j'apprends le grec moderne. Ik ben Emma, ik kom uit België en ik spreek Nederlands, Frans, Engels en een klein beetje Spaans. Adım Can, e, eh, Türkiye'den geliyorum. E, eh, Türkçe, İngilizce ve azıcık Almanca konuşabiliyorum. Lucrezia, Firenze. Tre qualcosa. <laughs> Ik ben Jan Noemans. ik uit, kom uit België. Ik spreek Nederlands, Frans, Duits en Engels. Mun nimi on Laura ja mä oon kotoisin Suomesta ja mä puhun neljää eri kieltä. Sono Nicola, eh, vengo d'Italia e parlo eh, cinque lingue, eh, italiano, francese, spagnolo, inglese e in parte rumeno. Mio nome è Anna, Brasil. <laughs> Quattro. Mein Name ist Alexander, ich komme aus Deutschland und die Frage, wie viele Sprachen ich spreche, vier, glaube ich. Englisch, Deutsch, Französisch und Rumänisch. Margherita, Italia. Inglese, francese e in... italiano. Nazywam się Katarzyna Kawińska-Kolaci. Jestem z Polski. Języków bodajże pięć znam, więc... Ε, με λένε Βικτόρια, είμαι από την Ελλάδα και την Ισπανία και μιλάω ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά. E, nazywam się Benek Krzyżowski, jestem e, z Polski i mówię w dwóch językach, aczkolwiek e, czasami jakiś trzeci albo czwarty, może czas, czasem coś zrozumiem. Mi chiamo Francesco Rossi, vengo da Pompei, in Italia e parlo italiano, inglese e francese. I'm from Ukraine, my name is Elena and I speak English, French, German, uh, a bit of Polish, Luxembourgish, and Ukrainian and Russian, of course. Με λένε Ιουλιάνα Ζησιτέγου, είμαι από την Ελλάδα και επίσημα στο γλωσσικό μου συνδυασμό έχω τα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά, αλλά επίσης μιλάω ισπανικά και γαλλικά. Mi chiamo Alice, sono italiana, vengo dall'Italia e parlo italiano ovviamente, inglese, un po' di francese e spagnolo.